внутрішньо переміщені особи мають право на отримання певних соціальних виплат, стипендії, пенсії чи субсидій. Причому згідно чинного законодавства такі виплати здійснюються через Ощадбанк. Для отримання допомоги переселенця потрібно відвідати відділення Ощадбанка з паспортом, е, відкрити платіжну картку банку, якщо у вас її немає, е, здійснити за допомогою картки певну операцію, наприклад, перевірити баланс. Таку процедуру е, треба здійснювати періодично, наприклад, щоквартально. Крім цього, внутрішньо переміщені особи можуть отримати від Ощадбанку інші банківські послуги, наприклад, розраховуватись карткою за комунальні послуги чи в торгівельній мережі. Крім цього, банк пропонує пільги переселенцям по іпотечним позикам, також можливо отримати певний е, бонус до депозиту для певних категорій. Якщо у вас виникли додаткові питання, зверніться в службу підтримки банку або зайдіть на його сайт.